¿Qué es lo que quieres hacer? No tengo ni idea, podemos hablar por ahí. ¿Sabes? Creo que será mejor que me vaya de aquí. Diviértete solo. ¿Por qué nadie quiere estar conmigo? Ahora que recuerdo... Bueno, Amazon, solo tienes que cruzar el portal. Y volveré a casa, ¿no? Te acompañaría, pero debo quedarme para proteger este universo. No hay problema. Las gemas del infinito son la clave para salir del Minverse, así que espero que encuentres la llave para volver. Ya veré si puedo visitarte. Debería ir al monte donde estaba el portal. Oh, el portal a Minverse. ¿El portal se ha abierto? Ah, ¿Creías que no me volverías a ver? ¡No puede ser! Ah, ¿Sans? Sí, bro. Me desbanearon, pero no soy admin. ¡No! No he venido a hacer nada malo. Mm, ya no soy un villano ni nada. Además, vengo porque Nubiduz te necesita, bro. ¿Cómo? ¿Que Nubiduz me necesita? Ah, mira, bro, yo no debería salir de Mimbers, así que... Eh, lo hablas con él. Él ha activado el portal hacia Mimbers. No aguantará mucho, bro, así que... ¡Adentro! Mimbers ha cambiado mucho. Ya ni tiene lava. ¡Hey, Nubidoof! ¡Ay, Matun! ¿Cuánto tiempo? Bueno, adiós, bros. No creo que me dejen estar fuera de mi ciudadela mucho más tiempo. Recuerda que tienes mis poderes. ¡Ay, Matun! Tenemos que evitar que Shaggy despierte a Shrek o si no, todo Minverse será destruido. ¡Épico! Sonic no se de nuestra aventura, ¿verdad? ¡Benjamín, cállate! Ha soltado una gema del infinito. Tenemos que recolectar las gemas para entrar al gran pantano. Yo os puedo ayudar. Tan solo tenéis que derrotar a Tagmian. ¡Se escapa! Muchas gracias, os llevaré a la gran ciudad. Bueno, prepárense para un buen viajecillo. Yay. Bueno, os dejo aquí, espero que tengáis un buen viaje. Mira, hay dos tipos peleando ahí. Necesito tu estancia para salvar Mimbers. ¡Eh! ¿A dónde vas, Anik? ¿Qué pasa? Soy Robin Retos y voy a controlar el tren a mi voluntad con esta gema. ¿Y qué vas a hacer con el tren? ¡Vamos en tren! ¡Wii! Muestra la información al Thomas. Ya tenemos 5 gemas. Buen dato, crack. Pero ¿quién es ese? Vaya, ya llegaron los héroes. ¿Shaggy? Como podéis ver, os he estado esperando con una gema. Ahora podré despertar a Svek. Svek ya está despierto. Solo tengo que activar el portal por el otro lado. ¿Qué? Suéltame. Nubibuz, Aimatun, vosotros sois los únicos que pueden derrotar a Shrek. Aimatun con Star Platinum y un y con los poderes de Sans. Sé que podéis hacerlo, confío en vosotros, y gracias por esta aventura inolvidable de 5 minutos. Bueno, ahora usaré mi ataque autodestructivo y rape. Eso te hará morir y respawnearás más calmado. ¡Sorpresa, hijo de Satanás! ¿Nani? ¡Me hemos conseguido, Aymatun! Gracias por salvar a Minverse de nuevo, chicos. Bueno, supongo que Aymatun se volverá a ir, y esta vez me quedaré solo otra vez. No, Nubidurf. Hemos escaneado a Sans y su comportamiento se debió al artículo 13, ahora él y Yotaro serán los protectores de Minvers. ¿Entonces me puedo ir? Sí, Nubiduf, eres libre, puedes salir de Minvers. empieza tu nueva vida ahí fuera.